Eh, de instellingen van LearnDash. Laten we kort even ze doorlopen. De modulematerialen kun je aanklikken. Dan kun je bijvoorbeeld een linkje toevoegen naar een bron of een eh, bestand, een PDF. En hoe ziet dat er dan uit? mensen die starten met jouw module zien meteen hier de materialen. De module en de materialen. Dus dat is een mooie optie eh, om te onthouden. Dan gaan we certificaat kun je toevoegen. Als mensen de module afronden, krijgen ze automatisch een certificaat. En je kunt kijken van ik wil de moduleinhoud voor iedereen altijd zichtbaar hebben of alleen voor ingeschreven personen. Nou, deze sla ik even over. Belangrijk is de toegangsmode. Eh, hoe wil je eigenlijk de, de module ehm, toegankelijk hebben? Helemaal zonder iets. Men kan, iedereen kan erin. Dat kan. Of je zegt, nou, ik wil wel registreren en inloggen. Maar dan moet je dat wel goed regelen op je website. Wil je een module verkopen, dan kun je deze twee pakken van Learn zelf. Of de laatste is als je gebruik maakt van WooCommerce. Je kunt toelatingseisen eh, eh, stellen. Bijvoorbeeld, eh, ze moeten eerst een aantal modules afronden en dan kunnen ze een, een andere in, deze module. je kunt punten toe kennen of niet. dat is ook weer hetzelfde. Stel dat je zegt 50 punten hebben ze nodig. dan dwing je eigenlijk eerst eh, de deelnemers andere eh, modules te doorlopen en dan kunnen ze pas deze module doorlopen. Je kunt ook punten geven na elke module en eh, dat is handig als je werkt bijvoorbeeld met badges. Nou, de mensen die toegang krijgen tot je module kun je aangeven, nou je mag maar 10 dagen in mijn module. En na die 10 dagen worden ook alle gegevens verwijderd. dus dan hou je eh, qua AVG is dat natuurlijk heel handig. Dan eh, bewaar je ook geen gegevens. heb je een inlog waar mensen dus een jaar bijvoorbeeld met abonnement werken, dan zet je dat niet aan. Eh, de module progressie, lineair of vrije vorm. Lineair wil zeggen dat ze stap voor stap door alle modules heen lopen. En vrije vorm kunnen ze zelf lekker uh, er doorheen klikken. Nou, dan heb je nog een eh, aantal eh, beschrijvingen. Hè, dus hoe je je module gaat verkopen, dan werk je met korte beschrijvingen. En op de modulepagina zelf kun je bijvoorbeeld nog een videootje aanzetten. Je kunt de knopjes veranderen qua tekst. En hoe ziet dat er dan uit? Ik zal hem even updaten. En dit is dan bijvoorbeeld de pagina met alle cursussen. Nou, dan heb je deze eh, gratis inderdaad en word een expert. En dat heb ik net. Uh, oh, deze is het. Dit is de verkeerde. dus deze gratis en word een expert met het plaatje. dus dat zie je dat ik dat hieronder heb neergezet. Dus dit zijn de belangrijkste instellingen. Succes!